भी हूँ तू भी है आमने सामने दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने मैं भी हूँ दिल को बहका दिया इश्क के जाम साथ मैं हो एक मुलाकात एक मुलाकात हर सफर हर सफर में तेरी कमी दिल तेरा ही तो है मेरे हद की जमी हम दर्द तू दर्द से मेरे वाकिफ नहीं करीब देख तू आंखों की नमी 몰라